биринчи суроо курани карим кайсыл пайгамбарга түшкөн кечирерсиз биз буну билбейбиз может подсказку мухаммад саллаллаху алейхи вассалам муса салам, иса алейхисалам биз эч бир артта калыппыз да мен мына беш убакыт намаз окуйм кудайга шүгүр мусулманбыз да э ооба бирок мен намазды окубайм э, эмне үчүн окубайсыз не хочу мои родители не читают намаз билим алыш керек жетишпейт бизде курани каримди үч жолу окуп бир да түшүнбөй экинчи жолкусунда кичине түшүнө баштадым эми кудайга шүгүр эми кеч болсо дагы биз мындай айтканда эми биз мусулманбыз да кеч болсо дагы илим алыш керек билим алыш керек болуп атат биз алтымышка чыгып мен өзүм ушундай артта калганга аябай өкүнөм ну я еще несовершеннолетняя ну может быть потом я еще не знаю кылышат билбейсиздерби понимаем кийинки суроо курани каримде канча сүрө бар бешта үч семеро құран кәрім қанша пара құранның отыз пара советский союз уағында неме болып оқып біз ешбір артта қалыппыз да бір алым адам айтқан екен адам баласы қашан илім алудан тоқтағанда ал адам қартая бастайды деп андықтан ешқашан илім алудан сиздер менен қайрадан илим іздеп долбоору нұрсұлтан кенжебаев ютуб каналында илимдүү адамдарды іздеп қайрадан шаарыбыздын көчөлөрүн аралай чыктык бүгүнкү чыгарылышыбыз дагы буюрса пайдалуу болот деген үмүттөбүз бизден эч кайда алыстабаңыздар ассаламу алейкум рахматулла илим издеп долбоору диний суроолор болот жооп бергенге кетип көрөбүз э кеттик даярбыз бисмилла биринчи суроо курани карим кайсыл пайгамбарга түшкөн мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачы пайгамбар мухаммад саллаллаху алейхи вассалам туура жооп мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн мухаммед пайгамбар алейхисаламга саллаллаху алейхи вассаламга машалла туура жооп ассалому алейкум жигиттер бир мүнөт убактыңыздарды алабыз э ириңизде кол бору үч суроо беребиз жооп бергенге на русском қырықша білмейсіздер ғой понимаем біздер ну мен қырықша сөйлеймін сіздер орысша жауап бере беріңіздер иә бірінші бисмилля кеттік бірінші сұрақ құрани кәрім қайсыл пайғамбарға түшкен а э, насчет құрана я сейчас не изучаю да мусульманин да не читаем но прям не углублялись да так намаз бісмилля бірінші сұрау орысша айтқан болады ма болады бірінші сұрау құрани кәрім қайсыл пайғамбарға түшкен еще раз құрани кәрім құран қайсыл пайғамбарға түшкен Может подсказку? Хамад саллаллаху алейхи вассалам, Иса алейхиссалам, Иса алейхиссалам қайсы біріне түскен? Не вопросы? диний сұраулар болады. Ә? Дини сұраулар болады, дини. Ә, дини сұраулар болады. Дин, дин жөнінде. Ә, дин жөнінде. Құран-ы Кәрім қайсыл пайғамбарға түскен? қаматтағы бар мына қайсы құран мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түшкен тура жауап құрани кәрім қайсыл пайғамбарға ва мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға мұхаммед пайғамбар мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға түшкен иә тура жауап алейкум. қандай сапа жақсы отырасыз ба сіздің біраз уақытыңызды алсақ болады ғой елімізде тұрған бар ғой үш сұрау береміз сұраққа жауап берген әрекет қылып көріңіз иә бисмилля кеттік бисмилля құран кәрім қайсыл пайғамбарға түшкен мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам машалла құран кәрім қайсыл пайғамбарға түшкен адам алейхисалам адам алейхисалам құран кәрім мұхаммед алейхисалам демек Muhammad Aleyhisselam'a. Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkan. Ey maşallah. Çok geçiririz. Biz bunu bilmeyiz. Ne, ne için bilmeyiz? Müslüman, Müslümanız da. Oa, biro men namazı okuyayım. E, ne için okuyayız? Aa, не хочу. А без мусульман за намаз окушуз керек. Ну, я верю в Бога, но не так, чтобы прям намаз читать. Мои родители не читают намаз. демек ата енеңіз оқымайды сіз де оқымайсыз иә да сізге айтамыз намаз оқыңыздар намаз оқуға әрекет қылыңыздар бұйырса біз мұсылманбыз мұсылман адам ең бірінші намаз оқыш керек ертең қияматқа қылғанда бізге ең бірінші намаздан сұралады дейді ну я еще несовершеннолетняя ну может быть потом я еще не знаю ну хорошо сіз уже жасыңыз қаншада қазір мне пятнадцать пятнадцать уже аял кісілер тоғыз жастан балағат жасына жетеді дейді да тоғыз жастан уже қыз қыз балдарға намаз парыз болады намаз оқыш міндетті болып қалады да ошондуктан сиздерге айтарыбыз намаз окууга аракет кылыңыздар илим алганга аракет кылыңыздар чоң рахмат курани каримде канча сүрө бар жүз он төрт сүрө машааллах туура жооп токсон тогуз аллах тааланын сыпаты менен алдыңыз билбейт экенмин анысын канча сүрө бар жүз он төрт машаллах демек точно айта албайм знаю что много <laughs> только один сүрө билесиздер да сүрө билесиздер охрана отсюда знаю но плохо я же говорю такая машалла э, сіздерге елім алғанға әрекет қылыңыздар иә иншалла алейкум қараймын сколько сура есть еще сколько сүрө үч семеро нет бешта беш беш жоқ жүз он төрт бар билбейт экенмин жүз он төрт бар э? машалла 114 сүрө. Демек 114 сүрө бар экен, э? Машаллах, туура жооп. Ушуну билбейм. Курани Каримди окудум, бирок билбейм канча сүрө бар экен. Демек 114 сүрө бар, э? Сүкүн тошто билбейт экенмин. Демек билбейбиз, э? Демек 114 сүрө бар, э? Курани Карим канча пара? Курани Карим 30 пара. Канча эмнеден? Пара. Билбейт калгансың. Курани Карим канча парадан турат? 33 парадан турат. Ишенесиң, демек отпуск пара А, отпуск пора. 40. 40. Эме сұрауларың қиынырақ ғой. Құран кәрімде дұрыс көресіз бәйлеңіз рахмат тіліңіз аллах бірек береке берсін негізі оқып тұрмын негізічі бірақ ойлағам біреуле депші общий бір деп бірақ хадистерден тұрады деп иә құрани кәрім отыз парадан тұрады иә отыз отыз тұрады екен иншаллах ілім алғанға әрекет қылыңыздар алейкум. чоң рахмат қатысқаныңыздар үшін отыз пара машалла демек отыз бар екен э аллах тағала билігіңіздерге береке берсін жақсы іс чоң рахмат қатысқаныңыздарға мен үч жолу окупмун курани каримди кыргызчасын бирок ушу действительно ошого көңүл бурбадым азыр төртүнчүсүн окуп атам кыргызчасын эмне деген үчүн биз мынандай советский союз убагында неме болуп окуп биз эч бир артта калыпбыз да мен мына беш убакыт намаз окуйм кудайга шүгүр анан зикирлеримди чалам бирок азыр билим алыш керек жетишпейт бизде курани каримди үч жолу окуп бир да түшүнбөй экинчи жолкусунда кичине түшүнө баштадым эми кудайга шүгүр эми кеч болсо дагы биз мындай айтканда эми биз мусулманбыз да кеч болсо дагы илим алыш керек билим алыш керек болуп атат биз алтымышка чыгып мен өзүм ушундай артта калганга аябай өкүнөм алла ыраазы болсун дагы силерден бирге сизге бир суроо канча сүрө билесиз өзүңүз канча сүрө сүрөөлөрдү жаттап эле атам чекеденчи намазға керекті сүренің бардығын білем. адан тышкары кунут дубасы баардык сүрөлөрдү ушу поэтапно эле китеп алып алганмын күйөө балам таксыр ушу ошону жатта десе эле жаттап атам балам аллах таала билимибизге береке берсин көп көп окуңуз чоң рахмат эжесизге билим алыш керек балам билим алыш керек эч бир неме эмес рахмат өзүңө чоң рахмат акыркы суроо курани карим канча парадан турат ошондой бир бүткөм демек отуз пара э айтып жатсыздар бұзушыларды жақтарында өзі әрекет қылайлы аллах тағала елімізге береке берсін қатысқаныңыздар үшін чоң рахмат понимать Құран кәрімді қанша? Я не понимаю крысын. не понимаете? Ай, машалла. Спасибо тогда. А тілеке қарсы орысша, қырғызша білмейді екен. Мен орысша білмеймін. Так вот, ұқсас екенбіз. Ассаламу алейкум әжелер құрметті уақытыңызды аралабыз шашпаймыз еліміз деп толы болу еш жаман жер жоқ ашы ушундай кээде ушундай катышуучуларыбыз токтобой кетип калышат басып кетип калышат дегендей жок эч жаман жери жок жок билебиз билесиздер да машина издеп долбоору үч суроо беребиз туура жооп бергенге аракет кылып көрүңүздөр э бисмилла биринчи суроого кеттик курани карим кайсыл пайгамбарга түшкөн извините